littafin gandoki kashi na hudu jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri na karatu littafin gandoki littafi na hudu karatu na hudu idan ba manta ba a labarin da ya gabata kun ji irin yadda mutane suke gudu a kan tsoron yaƙi da kuma irin da tura suke musu kun kuma ji cewa in garba gagare da 'yan dagana da kuma tsofar da suke ta da su irin wahalar da suka sha ga kuma miki da 'yan dagana ya samu ta sanadiyar saran maciji gashi mekin kuma yana matukar wari sosai a nan ne kaɗan daga cikin abin da kuka jiyo a labarin da ya gabata yanzu kuma za ku ji abin da labarin yake ɗauke da shi cikin gurin nan an tasan ma ƙasar birnin gwari ni sarkin yaƙi na tafi wurin sarki da kaina na ci ran kai raɗe ga makorarru ga turawa biye da mu ga kuma mu tare da sarkin gwari barau ga ka kuwa san abin da yake tsakanin mu da shi banda dole da fen ƙarfi babu abin da zai zaunar da shi a cikin mu shi kuwa ba ɓoye yake ba a cikin jaruma kaji an ce tilas ita kan sa ita kan sa shiri da maki ita kaɗai kuwa ta zaunar da shi a nan kullum muka sake ya shiga birnin gwari ya tara bakan da ke cikin ƙasarsa ya nemi ya saka abin da muka yi masa mu kaɗai mun zama gaba ƙura baya hayaƙi kenan sai ko duk a mutuwar kaso sarki ya ce haka nan ne gan ɗoki to ina dabara dabara tana gare ka kai ka san abin da ya kamata ni dai na faɗakar da kai ne domin kai ne wuƙa kai ne nama ya ce a tafi a zo da shi da dai na ji haka sai na ɗebi dakaru muka tafi inda yake muka tarar yana sallar lasar sa aka kewaye shi da duka da sara da kuma hurɗi na ƙatau kishimi iyami baldan gwari duk abin nan ya zama a banza ba abin da ya kama shi a ciki na zaburo na kama wayan sana da ƙarfin to na ci in ka san wata ai baka san wata ba ni baki gan ɗoki baran sarki da muka zo muka ga wa sarki hankalinsa ya tashi don shi bai amurce mu da yin haka ba ya ce ba mai yin wannan aiki sai gan ɗoki haka hankalinka yake tutur na ma dallatar waɗansu kuwa ba sani ba suka ce wai mutanen gwar ne suka aiko wa sarkin sudan da labarin halin da barau yake ciki don su ma suna gurin kansu kada ya shiga garin ya tara zaune tsaye ya kuma zame musu alaƙaƙe ƙarangaren bakin tulu saboda haka suka ƙulla wannan makirci ba haka ba ne jifan duhu suka yi mu nemi cikawa da imani cikin musulunci ga ubangiji bisa ga kowane hali haka muka tafi cikin jeji ba cin yau balle na gobe sai inda muka sauka duka dakaru su tafi ɗauke waɗansu ma sai a toye garin a toya garin a washe su kaf a sayar da su a kwashe hatsinsu waɗansu da aka tarar sun gurkuwa kuwa sai a yaburuntu a cikin ɗakunansu a samu ɗan gari da guntun saura a riƙa kawowa yadi suna ci da haka har muka isa fataka muka sauka aka kama garin da yaƙi kuma muka tarar da sarkin fataka muhammadu tukunyar gwari shi yake sarautar aka washe makwabtansu duka muka yamutsu ƙasar zazzau wannan abu fa shi ya tara hankalin zagi-zagi don ba su san inda abin zai tsaya ba sakin zazzau kwasau ya yi ta turu bindigogi da mayaka zuwa fataka don a taimake su domin ije dukkan wanda ya nufi cutar ka halar ne ga shari'a shi kuma matsatse neman abin da zai toshe ƙorar hanjinsa wajibi ne a gare shi ƙasa hukunci sai Allah wannan zama dai suna suna ne ana yaƙi da fataka amma da zazzau ake yi babu shakka sarakunan kwantagura duk kowa ya kama gida cikin zazzau wai za su shiga ciki su zauna ko ko don mi zage-zage suka ce ku bar su korarru ne ba su yin komai abinci suke nema kuma suka ce su dai ba su yin yaƙi da jinin shehu ba a cewa sun harbi tutar shehu sai dai allah ya isar musu faɗin haka nan fa sai allah ya saukar da dabara ya saukar da babbar annoba cikin sansani ita ce a ghana kaburbura ko'ina sai ka ce bangar doya sai ka ce bangar doya ba domin irin allah baya karewa ba sai ka yi zato ba za a rage ba a cikin sansanin a nan 'yan maza suka yi a gana allah ya fishe su kamar mu bakwai ne muka kwanta cikin bukka ɗaya ga sanyi ga yunwa ba wani aimi sai hukuncin Allah wanda duk ya fita ga wannan abu ya san al'amari ga Allah yake godiya ta tabbata gare shi muna fata ya fishe mu dukkan fitinu ya cika mana da imani amin da abin ya tsananta sai aka tashi daga nan aka koma kaya ashe kuwa kayan aka faɗawa an yi gudun gara an faɗa zago abin ya zama kamar tashin ƙasa koma daɓe su kuma aka kama yaƙi da su to kare sarkin bakan ƙaya ya yi ɓarna mai yawa a wannan wuri har mutane sukan ce in rana ta yi tsaka ana yaƙi akan riƙa jin aljana tana guda a cikin garin da sarkin maska halilu ya ga haka ya ci kai da gani ga wane ya ishi wani tsoron allah in kaga gemun dan uwanka ya kama da wuta shafawa naka ruwa mutanen nan ba gwamutsawa ba gwamutsawa kenan ba ya mutsawa kenan masu ya mutsa ƙasa ɗimawa kenan masu dima ƙasa da bindiga gwamatsi gaba iyalan garba wuyar wuri ba ku zo ba mu dai mun bi mun ja da kai daga mun bi mun ja da kai daga ana nan cikin wannan ya-mutsi sai ga turawa sun iso su ne rima mai kare karfin bango labu-labu kanka ku fara abinku da wasa masu naƙace ce maki faɗuwa har ya ƙare ya gaza mu kuwa ga shi tura ta kai bango domin ba sauran wurin gudu suka zo suka kama sarkin suran aka bar jama'a sai ka ce 'yan tsaki ba uwa. aka watsu cikin ƙasar kano da katsina waɗansu da su da komawa kwantagor har abada a wannan watsewa fa ba abin ya ƙara tsananta gwamatsawa suka zama kamar kifaye sai wanda ya fi wani ƙarfi da iko ya haɗa ɗan uwansa ba kuma tara ake yi ba mai gajeren asali ya shiga uku a wannan gami na ce ina ruwan gandoki abinda mutum ke abinda mutum ke takama da shi yana da shi in asali yaƙi abin ya kai har mutum su ya fidda kwarkwara tasa ya sayar don ya sami abin da zai ciyar da sauran in dai ba ɗake gare ta ba in kuɗin sun ƙare gobe kan wata za a faɗa wannan irin ɓarnar sai dai allah ya sauwaƙe turawa suka yi ta ƙoƙarin tara jama'a don su koma gida suna ciya babu sauran yaƙi ko da sarki muke nema yan waɗanda aka samu tukuran gari ya koma da su kwanta gora suka share tuka suka zauna waɗansu kuwa sun yi zaune cikin maska da bakori da rogo da gwangwan da malumfashi da kutama da gwarzo da gwarzo da dai su da yawa cikin ƙasar cikin ƙasar kano da katsina amma ban da ƙasar zazzau domin sun ce kowa ya kishi a inuwar ya bar kowa ya kashi a inuwa ya bar bello kanan sarki shi kuwa ya ɗebe waɗansu rundunar ya nufi katsina har kwashi har ya bar har a bar ma a can kuma su waɗanda ke tare da shi suka yi masa suka yi masa mubaya'a suka naɗa shi sarki don haka ake cewa bello sarkin abarma daga can kuma sai ya karkata da jama'ar da ke tare da shi ya nufi gida a washishi aka naɗa umaru ɗan sarkin washishi ibrahim sarki domin ubansa ya bi sarkin suran sa'ad da aka kama shi a ƙaya shi ko Ammaru sa'an nan yana yaro ƙarami sai a fito da shi a ajiye wurin faranci tafiyar da aka yi da sarkin sudan sarkin washishi ya ce ba ya barin kanan obansa ya tafi shi kaɗai sai dai a tafi da su suruka abin da ya ci shi ya gama duk da shi sarki ya yi ya ya koma yaƙi da suka isu zazzau sarkin zazzau kwaso ya zo ya ga sarkin sudan sai ya taɓa shi da maganar abin da ya aikata a ƙasarsa sai sarkin sudan ya zaburo masa kamar wuta mai jimina ya raba su ya ce manya ba su yin haka aka ba sarkin sudan haƙuri sa'an nan ya huce daga nan suka zarce da shi suka nufi yola suka bi ruwa da shi a wannan tafiyar turawa sun ga bidiri da abin mamaki da sihiri da tashi a hankali ga sarkin sudan idan suka sa shi cikin ɗakin kwano suka rufe sai su gan shi a waje yana sallah ga kofar kuwa kulle kamar ga kamar yadda take ga 'yan sanda da soja tsaye bisa ga aikinsu idan sun je kogi za su haye sai ya ƙi shiga jirgi su su shiga su bar shi a nan sai su tarar da shi a wancan gacin zaune yana jiransu idan ya yi fushi sai ya fitar da hawayensa ya naɗa shi a ka kamar rawani